Efendim herkese merhabalar. Sizden gelen yorumlar doğrultusunda bu hafta yeni bir kitabı inceliyoruz. Ee, eğlenceli bir kitap bana göre. Ee, tabii içindekiler çok eğlenceli olmamakla beraber. Konuyu önce ve yazarı tanıtmadan önce şöyle bir arka kapakta yazan yazıyla başlayayım. Bir fısıltıya koydum kendimi, kalbine soruyorum yerimi. Başarabilir misin beni görmeyi, cesaretin yeter mi?'' Topla cesaretini ve gör beni demişti Azra Cohen. Ben de dedim ki I see you Cohen. Bugün Azra Cohen'in kitabıyla devam edeceğiz. Gerçekten iyi ki varsın Azra diyebileceğim bir kitap ve bugün ilk defa satır arasında e, siz dinleyici olarak dinleyeceksiniz ama ben biraz Azra'ya karşı konuşmaya çalışacağım. Ben gerçekten hayatımda iyi ki varsın Azra ben böyle eğlence görmedim dediğim bir kitapla karşı karşıyayız. Hoş tabi benim için yeni bir kitap bu. 290 bininci baskısı elimde. Fi, Chi ve Pi üçlemesiyle meşhur olmuş Azra Cohen. Efendim bildiğiniz üzere Netflix'te de sonradan dizi filmi çekilmiş. Ee, içeriği beğenmediği için yönetmenini, senaryosunu vesairesini e, davaya dava açmış. İşin enteresan tarafı e, İstanbul Üniversitesi radyo televizyonculuk bölümünü bitiriyor Azra. Ama sonrasında bir davranış bilimleri eğitimi alıyor. Bu tarafını anlıyoruz. Sonra geri dönüp romana başlıyor ama romanlarındaki bir tarafından Da Vinci'yi tutma çabası, bir tarafından Aziz Nesin güldürüsü, bir tarafından aman tarih bilgisi vereyim derken gerçekten Türk roman tarihinde böyle eşine az rastlanır bir süreci okuyacağız. İki devrin hikayesini okuyorsunuz. Ben aslında hikayenin çok fazla içine girme niyetinde değilim açıkçası. Çünkü hikayelerin arasında anlatılan şeyi anlatmak bile müthiş bir zevk verecek hepimize bugün. Ve ne okuduk da bu kadar muhteşem bir noktaya ulaştık oraya bakacağız efendim. İki tane ayrı hikaye olduğuna bakmayın. Ee, sonuçta birbiriyle kesişen iki tane hikaye aslında. Sonunda hikayeler birbiriyle kesişiyor. Yakın bir dönemde yaşandığı izlenimi verilmeye çabalanıyor bir taraftan bir taraftan Cumhuriyet tarihleri, Cumhuriyet kadını şeriat kafasında, Osmanlı kafasında olan bir başka anlayış, bunların arasını da bozduğu iddia edilen İngilizler arasında geçen olayı tam çözümlüyoruz dediğinizde sizi yeni bir mecraya ve yeni bir kucaklara bırakmaya gayret eden içinde hayatımızda bugüne kadar Müslümanlara söylenmiş söylenebilecek her şeyi bir araya getiren ve içinde en az %20-25 civarında da e, kusura bakmayın ama pornografik yapının zirvelerine oynayabilecek ifadelere de yer veren Azda Hanım hakikaten eğlencelik bir kitabı önümüze serdi. Ama yorum yapan arkadaşlara şimdiden teşekkür edeceğim. Çünkü bu ve buna benzer kitaplar kafayı biraz açıyor. Ne haldeyiz onu gösteriyor ve hala 1940'lar 50'lerin kafasındaki insanların devamını izliyoruz. Bir taraftan bir taraftan da Azra'nın çok dolu bir insan olduğunu anlıyoruz. Yani aşağı yukarı bilmediği hiçbir konu yok ama bildiği konuları tam tutturacakken hep ucundan bir kaçamak var. Başlayalım hadi. Görmek istemiyordu hiç kimseyi. Padişahlara sırtlarını dönen, kulluklarını saltanata ait olduklarını unutan geleneklerini yok sayan hainlerle dolmuştu vatan. Bu hainlerden kastettiği Mustafa Kemal ile beraber hareket ettiğini iddia ettiği özellikle Kuvay Milliyecilere Selim'in, Selim diye bir karakter var. Karakterlerin isimlerine ayrı bir yerde geleceğiz bu arada. Onlara hain gözüyle bakıyor. Yani hesapta Azra bize e, kendi gözünden değil de Selim'in gözünden bir hikaye anlatacak sanki kendisini saç kendisini saklayabilmişçesine. Cumhuriyet saçmalığını sokmuştu herkesin aklına. Sözde eşitlik getirmişti. Herkes nasıl eşit olunsundu ki diyerek güzel bir cümle. Arka mahalleden çıkacak bir çapulcu o adamın yasalarıyla sanki diğerleriyle eşitleyip ülkeye başkan olabilirdi. Buna kim izin verirdi? Mustafa Kemal'den başka bu çapulcuları kim adam yerine koyardı ki? Çılgınlıktı bu diyerek buradan hemen sayfa 18'den gezicilere söylenen çapulcu kelimesiyle böyle ince ama kalın ayarda bir ilişki kurmaya gayret etmiş Azra. Hilafet sayesinde Arapların üzerindeki gücümüzü sürdürebileceğimizi, İslam dünyasını ancak bizim birleştirebileceğimizi nasıl anlatacaktık bu cahillere diyor cehaletle din hemen dakika bir gol bir birleştiği Güzel. Karşımızda kızlar da var. Of ne kızlar var hem de. Böyle roman boyunca aklınızı başınızdan alacak tipolojiler var. Kızın büyük bir cüretle özgür bıraktığı saçları. Çünkü saçları özgür bırakmak özgürlüğün ana maddesi. Aklı, aklı, aklı izlediği şeyin günah olduğunu bağırırken kızın bu hali sanki mucizeydi diye fısıldıyordu kalbi bir kadının da insan olduğunu belki ilk defa o an fark ettiğini yıllar sonra kendi de kabul etti. Yani Selim Müslüman tipolojiyi çizilmeye çalışılıyor ama ne zaman bir kız görse orada hayatı ve dini bir kenara bırakıyor ve mutlaka kıza yapışıyor. Ama lümpen tayfa bunlardan hiç habersiz çok ahlaklı yaşıyor. Vatan delirmişti diyor Selim tayfası, o tayfanın kafası. Bu kız bu deliliğin yegane örneğiydi ve biri bu deliliği durdurmalıydı. Biri kendisiydi diyor. Şimdi hikayenin bir başka tarafı var. İlmiye ile Ali hikayesi. Bunların da muhteşem bir öğretmenleri var. Fred diye. Öğretmenleri Fred. Ve Fred bunları bir din anlatıyor. Akıllara ziyan bir din. Neyi anlatıyor biliyor musunuz? Başından sonuna Sümer tabletlerini. Bu kitapta en az 35 yerde Sümer tabletlerinin en ince ayrıntılarına kadar öğrenebilirsiniz. Ve bütün tabletlerdeki ortak anlayışı bugün gençlerimize aynen öğrettikleri gibi o meşhur Sümerolog ablamızdan bir süzmece alınmış şekliyle bir özet hükmünde kardeşler, arkadaşlar İslam dini ve diğer bütün dinler hepsi Sümer tabletlerinden fotokopidir. Hangisi kimine göre eşitlemesi almıştır. Yani tabiri caizse Sümer tabletleri bölgede basılmış. Bazıları Kudüs'e, bazıları Mekke'ye, Medine'ye artık Allah nereye denk getirdi işte dağıtmışlar. Sonra peygamberler bunlardan birkaç tanesini buluvermiş. Define avcısı çünkü peygamberler haşa. İşte bulunca da onlardan almışlar. Ahan da demişler. Kapanmak Sümer tabletinde de var. Bizde de var aynı şey. Firet'te böyle bir hikaye. Küçücük bedeni nasıl da gergindi, savaşa doğmuş, daha 11 yaşında bir çocuğun gerginliği acaba ne zaman geçirdi derken çocuklara yaşatılan o cumhuriyetçi kafayı bize Cumhuriyetçileri isyankar olarak gösteriyor kitabın başı. Ve öğretmenimiz devreye giriyor ve Azra Hanım bir anda bir ilahiyatçı olarak artık karşımızda. Çünkü Azra Hanım'ı bu kitapta 32 tane meslekte erbab olarak dinleyeceksiniz, göreceksiniz. Hani şey var Azra'da, ne varsa dökeydim diye bir dert oluşmuş. Ya sevgili Azra biraz daha sabretseydin hani iki kitap, üç kitap biraz ayrıştıraydın daha zevkli olurdu. Yani bir doktor, bir tarihçi, bir ilahiyatçı bence biraz karmaşa oluyor. Hoş YouTube'daki videolarını da izlerken aynı paradoksa giriyoruz. Gerçekten senin mesleğini öğrenmek için hakikaten hafta boyu bir çaba sarf ettim yani. Kısacası İsa kendini Yahudi dininin içinde Mesih ilan etmişti. Ve içine doğduğu Yahudi tarikat İsa'nın Mesihliğine tamamen inanırken tapınak hahamlarının deformasyonuna uyan Diğer Yahudilerin çoğu İsa'yı peygamber olarak kabul etmedi. Çünkü o coğrafyada o zamanlar Mesih olduğunu söyleyen o kadar çok insan vardı ki birilerinin çıkıp Allah'tan haber ve öğretiler getirdiğini söylemesi sıradan olmuştu. Ve kitabın neredeyse pek çok yerinde Hz. İsa bir Yahudidir diye Azra sürekli bunu veriyor. Ha Azra kim derseniz Azra aslında bir Türk, İzmirli bir kızcağız. Ee, ama sonra dünyaca meşhur Yahudi Cohen ailesine gelin gidiyor. Ne hikmetse ondan sonra bir önü açılıyor, bir işler bir açılıyor. Kitapta her dine giydirme var ama İsrail ve Yahudilik hakkında hiçbir şey olmadığı gibi bütün peygamberlerin Yahudi olduğunu Azra ilk defa öğreniyor ve bu ilk defa öğrenmenin heyecanıyla Beni İsrail'i unutarak ver Allah ver, ver yansın devam ediyor. Mesih Allah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğretiler getiren kişi değil mi diyor. Bugünlerde o şekilde kullanılıyor ama hayır. Mesih kelimesi İbranice'de de masyah kelimesinden türemiştir. Masyah mesetmek yani yağlamak, yağ ile işaretlemek anlamına gelir diyerek bize de müthiş öğretiler sunuyor. Ve sürekli olayda şaşıran bir Ali var. İsimler konusuna geleceğim. Orası apayrı bir zevk. Ama hep şaşıran, aa gerçekten Hz. İsa Yahudi miymiş? Aman Allah'ım diğer böyle bir Ali'den bahsediyoruz. Yani ilimde zirve olarak bütün İslam dünyasının kabul ettiği Allah Resulü'nün de ben ilmin şehriyim, kapısı Hazreti Ali'dir buyurduğu hadisini tam tersini bize öğretircesine önüne gelen neredeyse çiçek görse ah çiçek diyecek bir Ali ile karşı karşıyayız ve küçük Ali dayanamamıştı ve soruyor. İsa'ya inananlar Roma valisine karşı İsa'yı neden korumadılar? Neden çarmıha gerilmesine seyirci kaldılar derken sesinde hayret ve bir sürü farklı duygunun tonu vardı. Fred rakamları düşün Ali dedi. O günlerde 100 kişi bir araya gelince devlet kuruyordu. Gerçekten o 100 kişiyi merak ediyorum. Devamını okumak çok zor. Sonra tekrar aynı hikayeye dönüyoruz. Merak etmeyin bu aforizmayı 300. sayfaya kadar yaşıyorsunuz. Belki Azra için bu edebi manada yeni bir bakış açısı. Aman Allah'ım bu ne dedirtirecek bir şey olsa da okuyucu açısından durulan şimdi neyi okuyacaktı dediğinizde hep kafanız böyle bir git gellere bulaşıyor. Ne zaman ki Azra ilahiyatçı mı oldu yoksa sevişmeye mi geçti o alanda hangi hikayede olduğunuzu oturtturabiliyorsunuz. İngilizlerin Afganistan'da yetiştirdiği özel kenevirle harmanlanmış orta boy nargilesi hemen geri verdi çünkü Azra'ya göre Osmanlılar bol bol kafaları güzel insanlarmış. Fred, vazgeçemediğimiz Fred gülümsedi. Başını hafifçe sallarken dünyada var olan üç büyük dinin kitaplarının hiçbirini o dinleri dünyaya getiren peygamberler yazmamıştır dedi. Zaten kağıt kalemin olmadığı, yazının ancak derilere kazındığı ve yaygın olmadığı okumanın sadece belirli bir kesim tarafından bilindiği dönemler bunlar demiş Azra'ya. Biraz tarih okumasında fayda var ve Azra'nın hani kimi zaman biz hadislerle ilgili beyanatlar sunarken Allah Resulü'nün Kur'an-ı Azimüşşan'ı hem yazdırdığı hem topladığı Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e böyle devretmeden vefat etmediğini delilleriyle sunmuştuk. Hadi o delilleri geçtim ama yazının çok da önemsiz bir şey olduğunu Hazreti İsa dönemi içinde söylüyor olman tarihteki muhteşem bakış açısına bir alkış daha. Roma askerleri her türlü büyük suçu çarmıha gelerek cezalandırırlardı. Yani eğer İsa çarmıha gerildiyse sadece İsa değildi çarmıha gerilen. İsa çarmıha gerilen binlerce insandan sadece biriydi. Sonrasında İsa'nın öğretilerini takip eden o dönemin Yahudilerine Hristiyan yani Kristen gelen denmeye başladı. Hristiyan kelimesinin Türkçesi Hristiyandır. Peki bu kelimenin kökeni olan Kristin anlamını biliyor musunuz? Dedi. Devam erkeğin zihnini ancak bir kadın bedeni geçmişten ya da gelecekten koparıp ana odaklayabilirdi derken bir erkeğin zihnini bizi şimdi Müslüman bir kafayla tanıştıracak Azra. Kafası hiç etek altından yukarıya çalışmayazmış Müslümanları öyle anlatıyor. Bakın burada da bizi şöyle anlatmış. İslam her şeyi öğrenmek için çabada olmayı gerektirir. Senden önce kim ne yapmış, neden yapmış hepsini öğreneceksin. Orhan çalışkan olacaksın ve ondan Müslümanım diyeceksin ondan sonra. Çabada olduğunu göstereceksin. Fred beynini yıkamak için anlatmıyor sana Yahudiliği, Hristiyanlığı. Anlatıyor çünkü her şeyin nasıl başladığını, insanların İslam'dan önce nasıl yaşadığını anlaman gerekiyor diyor. Ve burada bir derviş karakteri var. Dillere destan, derviş normalde Müslüman, sonunda Fred sayesinde deist oluyor. Çünkü diyor Azra, zaten dervişlik her şeyi sevmektir. Sir Thomas, başka hikayeye geçiyoruz ama ne olur bunlara hiç takılmayın. Çünkü ara cümleler zaten Azra'nın böyle aman bunu da biliyorum deryasıyla devam ediyor ve Müslümanlara alelade saydırmaya devam ediyor buralarda. Sir Thomas'ın varlığı resmen Allah'tan hediyeydi. Dualarına cevap gibiydi. Suudilere yardım ettikleri gibi Osmanlı'nın direnişini de organize edeceklerdi. O adam kesin gidecekti. Şimdi az daha çok tuhaf bir paradigma izliyor. Kafa git geldi çünkü romanın bir kısmını deniz kenarında bir kısmını hapishanede yazmış gibi. Bir kısmında İngilizlerin Suudilerin nasıl aldıklarını, satın aldıklarını anlatırken burasına katılıyoruz. Bir tarafında İngilizlerin Osmanlı'yı da nasıl satın aldıklarını anlatıp İngilizlerin Kuvayi Milliye'yi bitirmek için Türkiye coğrafyasında yaşayan Müslümanları kullandığını Azra anlatıyor bize bütün kitap boyunca. Ve kitap boyunca bir tane karakterimiz var. Ülkü diye bir hanım. O tabii ki adı üzerinde modernist bir ablamız. O ülkenin kurtuluşunda çalışacak. Susacak da İlmiye. İlmiye de Ali'nin ablası en az Ali kadar yarım akıllı. Ama adı İlmiye. Cevap vermeden Söğüt'ün altından uzaklaşıp bu karşılaşmadan kaçacaktı. Daha önce bu topraklardan doğmuş binlerce kadın gibi kaçacaktı, korunacaktı ama Orhan zorladı. Müslüman değil misin sen ha? Neye yaz hazırsın? Daha fazla açılıp saçılmaya mı? Pantolon giymeye mi? Yani bir insan Orhan'la Osmanlı'yı anlatmaya çalışıyor. Pantolon giydirmediği için, saçlarının açılmasına izin vermediği için kadının haklarını çiğnemiştir. Zaten kadınlık dediğin saçını başına açınca anlaşılır. Yoksa Adam saçını açmasa ben nereden anlayayım kadın mı değil mi anlayamaz insan şaşırır yani. Düşündüklerini söylemeye alışık olmayınca düşünmeyi de unutuyor insan dedi ve dönüp yine yolu adamla adımlamaya devam etti. Silkelendi Selim. Selim uzun adımlarla yakaladı Fehmi'yi ve birkaç adım sessizce yürüdüler. Neden zorlanıyorum okumada? Bir örnek vermek için size. Azra'nın kafası o kadar karışık ki yürürken anlattığı duyguları bir insanın hayatı boyunca yaşamış olma ihtimali yok. Yürürken silkeleniyor, bir anda ne olduğunu şaşırıyor, sonra birbirine bakıyor ve bunları yürürken yapıp sonra tam cümleye girerken duruyor. Kitabı kalınlaştırmak için başka metotlar da denemiş. Birazdan geleceğim. Bilgi peygamberler aracılığıyla indirdi ama daima peygamberlerin ölümlerinden çok sonra çok sonra başka bir tarafından yazıya geçirildi. Yani şu anda okuduğunuz hadisler var ya bak Mealci abla, abiler bence plaket verip beraber çıkmalar. iyi bir ilahiyatçı olur sizin yanınızda. Ee, başka bir tarafından yazılmış öyle kütübü sitteymiş, hadislermiş. Bak bunlar çok sonra ha. Ali'ye öğretiyor bir de bunu. Ali de her seferinde şaşırıp eve gidip, gidip şunu diyor. Baba anne biliyor musun hadisler bu dönemde yazılmamış. Bu çocuk kafasında veriyor bize Azra. Ben o 290 bin adım merak ediyorum. İnsanlar tanrılara çocuklara bakireleri kabul etmeyi İbrahim'le bırakmış. Bak o güne kadar Hz. İbrahim Efendimiz'e kadar Tanrı bizim için Allah Azze ve Celle Hz. İbrahim'e kadar insan kesiliyormuş. Onun yerine koç kuzu kesmeye başlamışlar. Yani inanın bana hayatımda gençlik serüveninde Kurban Bayramı bu sene de hac mevsiminde denk geldi haberinden sonra bunların bir derlemesine bir daha denk gelebileceğimi bana söyleselerdi inanmazdım. Bugün karşı karşıyayım. Yetmedi bestseller, yetmedi mümkünse yakında Netflix'te seyredeceğiz. Ama sizler şanslısınız ben bu kitabı okuyanlardan biri olarak ben de çok şanslıyım. Çok eğlendim çünkü. Cumhuriyetle birlikte bu genellemenin aldatmacalarına çare arayan, insanlık tarihinin hakikatini bulmak için çabalayan bir anlayışla hazırlanmaya çalışılıyor tarih kitaplarımız. Beyefendiler, hanımefendiler, bu cumhuriyeti, bu kuvvayi milli hareketi kurduysa, bu kuvvayi milliyede savaşan insanların hemen hepsi namazlı, niyazlı, şehadete inanmış bizim atalarımız, bizim dedelerimizdir. Cumhuriyetin bugünkü varlığı ne Türkiye, ne Kürde, ne Araba değil. Müslümanların çabasına, onların inancına, hepimizin dedelerinin mücadelesine bağlıyken hala bu fitne tohumunu ekmek için bir Azra'ya daha ihtiyaç var mı? Varmış demek. Devam. Fred öyle şeyler anlatıyor ki Denbran'la taş çıkartır. Hristiyanlık İsa öldükten 325 yıl sonra Roma İmparatoru ve pagan olan Konstantin tarafından din olarak kabul edildiğinde Yahudiliğin bir kolu olmaktan çıkmış tek başına bir din olarak resmiyet kazanmıştır. Gerçekten Kohane ailesini memnun etmişsindir bu cümleyle ama hiçbir zaman Hristiyanlığın Yahudiliğin bir kolu olmadığı bütün din tarihçileri biliyor. Yani şu kitabı bir lise talebesine verdikten sonra o da bu içindekilerle aman Allah'ım demek buymuş diye o küçük Ali kadar daha da küçük bir beyinle kabul ederse bunları varın ondan sonra siz ona hakikati anlatmaya çalışın. Musa peygamber öldükten 1383 yıl sonra Tevrat'ın yazılmaya başlamış olması. Bence Kohenler buna kızabilir çünkü onlara göre 5000 yıldan beri var. Yaklaşık 80 bin kelimenin belirli bir sırayla binlerce yıl akılda tutulmaya çalışılmasından bahsetmiş İngiliz yazarlardan aktarırken belki de bazı şeyleri gözden kaçırmış Azra. Sonuçta kitap kalın. Derviş devam etti. Bu muhteşem bir karakter sonunda deist olacak. Önce insan olacaksın sonra Müslüman ya da Hristiyan ya da Yahudi kafasına Fred sayesinde geliyor. Fred dervişi aydınlatıyor. Allah'ın ve Hz. Muhammed'in adının altına pala koymak hangi Müslümanın aklına gelirdi? Sevgili Azra zaten bunlar Müslüman olarak adlandırılmıyor ehli sünnet anlayışına göre. Lütfen ya bilmiyorsan öğren ama bu kadar zekanın içerisinde böyle büyük hatalar yapma bence. Fehmi sanki gözyaşlarında yutkundu ve sonra yok abi ben dün Sivas'taydım ve oradaki çocukların açlığını görsen hayatının sonuna kadar açım diyemezsin. Bu sofraya bakamazsın küfür gibi gelir sana dedi. Sesinin titrekliği testere etkisindeydi. Saçmalama Fehmi. Dünyada kaç tane aç çocuk var biliyor musun? Ne yapsaydı Bahriye Hanım? Yemek mi yapsaydı? Tam tersi etrafına bak. O çocuklara yararı olacak insanları buraya toplayıp çare aramak gerek. O sofra bu onurlu davranışa hizmet ediyor derken Azra bir muhteşemlik daha yapıyor. Kitabın yarısından sonra geçtikten sonra bugünün hükümetini bir hıdiv kasrına sokuyor Hakikaten Emine Hanım falan var içeride çünkü. anlamışsınız kimden bahsettiğini. Çapulculardan da orada geldi. Ve biz birazdan Hidim Kastı'nın içinde Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa'nın yaveri, Lawrence, e, bugünkü hükümet, hükümetin hanımı Emine Hanım, cümbür cemaat kim varsa göreceğiz. Hepsi beraber. Şeref yağ oldum ey meclis. İşte o meclisten bahsediyoruz. Velakin dünkü mülemma içinde özür dilerim diyerek Osmanlıca bildiğinde anlatıyor bize sevgili Azra. Size Sir Thomas Edward Lawrence'ı takdim etmek istiyorum. Lawrence'ı takdim ediyorum ve İstanbul'da. Ama bunu şöyle anlayın. Yeni bir kurgu matematiği deniyor Azra. Keşke denemekte kalsaydı. Yanındaki sarışın adam sıcacık bir gülümsemeyle ayağa kalkıp teşekkür ederim Monsieur Picot dedi. Bu da Science Picot bu arada. Orta Doğu'nun o sınırlarını çizen adam. O da aynı kasırda. Yok yok içeride. Neredeyse tek tek herkesin gözünün içine bakıp selamun aleyküm diyerek selamladı. Evet biz İngilizlerin böldüğü doğru ama bir İngiliz'in selamun aleyküm diye bir ortama girdiği de anca bu kitapta denk geldi. Arapların gündelik hayatında kesitler devam ederken Suudi Arabistan'ın yeni bayrağının gökte dalgalanmasını izlediler. O Suudi Arabistan bayrağı değil. O üzerinde tevhid yazan bir kumaş efendim. Orada bir tevhid yazıyor. O bir bayrak değil, farklı bir şey. Altındaki geçen e, o sadece kılıç kısmı bize ait değil. Ama aslında gayet normaldi. Çünkü İngilizlerin kurduğu bir ülkeydi Suudi Arabistan. Suudiler çölde, çadırlarda, dağınık kabileler halinde yaşadıkları 1905'ten beri öyle sıkı fıkıydılar ki İngilizlerle. İslam anlayışları Vahabilik adı altında İngilizlerin öncülüğünde gelişmişti. Bayraklarındaki o planın yeri sanki kurulma amaçlarının simgesiydi. Çok uzun zamandır Hristiyanların hükmettiği deforme bir anlayışla yaşıyorlardı dinlerini. Hala anlamış değiliz. İngilizler bir orada, bir burada ve bir anda Suudiler Hristiyanlar toplumuna bağlı bir uç bir haline dönüş verdi. Efendim buralarda tarihi anekdotlar, böyle tarihi efendim e, pek çok haritalar görebilirsiniz. Tahtaya fotoğraf yapıştırıyor Fred ve aklımıza ne yapıştırmak istiyor ona bakıyoruz. Tarih hepimizindi. Her birimize ait bu geçmiş bir taraftar propagandasına çevrilip yalanlarla doldurulmadan önce dersler öğreneceğimiz en yüce kaynaktı ama şimdi güç simsarlarının elinde bir yönetim haline gelmiştir. Evet arkadaşlar bu tabletlerin neler anlattığını konuşacağız diyor ve şimdi geliyor. Fred gülümsedi. Orhancığım Kur'an-ı Kerim, İncil'ler hatta Tevrat bile yazılmadan binlerce yıl öncesinden bahsediyoruz. Daha peygamberlerin hiçbirinin doğmadığı bir dönemdir bu nereden geldiğini unutmuş insanlığın nereden geldiğini sunan en eski deliller bunlar bilinen tüm dinlerden öncedir. Neymiş? Sümer tabletleri. O güne kadar peygamber gelmemiş. Sevgili Azra bize de bir ara ilk peygamber kimdir onu da bir söyleyiverirsen bu tabletten sonraki ilk peygamberi biz de bir anlayalım artık. Ondan önce niye başlamamış, niye yokmuş bir de onun cevabını vereydin iyiydi. Profesör burasında tasvirlendiği gibi şuradaki küçük gezegen 1930 yılında daha yeni keşfedildi derken elindeki çubukla tahtadaki güneş sistemini gösterdi. Adını Plüto koydular dedi. Evet Sümerler bunu başardılar ama o Sümerlerin de Müslüman olmasından kaynaklanıyordu. Diyeceğim azlanın kofra kaldırmayacak devam edeceğim. Gözleri Ali'nin sorgulayıcı gözlerinde aceleyle gezinirken ağzını açtı ama ne diyecekti ona? bu çocukla aynı apartmanda oturduklarını, çocuğun kabalığını, arka avluda Mustafa Kemal ve Efeler'le ilgili atıp tutmasını, diğer çocuklarla birlikte yaptığı dedikoduları, şapka takanlara sataşmasını, Cumhuriyet'te ya Allah rızası için devamlı getirmek hakikaten zor. Şunun için zor. Bizim ülkemizde çocukluk yaşadık biz. Bize kendi ülkemizi anlatma Azra. Biz ülkemizde hiçbir zaman ne Mustafa Kemal'i sevenlerle ne sevmeyenlerle hiçbir zaman apartmanımızda yaşadığımız kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla aynı seccadeye baş koyarken neye inandıklarını sormuş bir millet değiliz. Bunun sorulmasını isteyen, Müslümanların dışlanmasını isteyen, sakal bıraktığı, başörtü taktığı için üniversiteye girmemesini isteyen sizsiniz. Ama biz tarih boyunca ben böyle yaşamak istemiyorum diyen adama sen böyle yaşayacaksın demedik. Bize bir şeyin tersine evirip çevirip pullayıp yapmayın. Yapıyorsunuz ama bari mantıklı yapın. Öyle mantıklı yapın ki okurken biz de ya hakikaten ya arada biz de yapmışızdır böyle hatalar ha kendimizi toparlamamız lazım filan diyelim. Entelektüel bir çerçeveniz olduğunda karşınızdakinde bir etki bırakabilir. Yani kusacağınız şeyleri biraz biraz böyle midede öğüttükten sonra verirseniz en azından parçalar birbirine daha rahat oturur. Komediler devam ediyor. Ama şimdi bak bu komedilerin üstüne arada bir ara veriyor. Sayfa 111 ve Azra'nın vakti geldi. Ne demek istediğimi çok fazla detaylandıramayacağım. Çünkü birkaç kelimeyle anlayacaksınız. O bir tutam saçı tutup parmaklarının ucuyla hissetti. Kulağının arkasına koydu ama elini çekmedi. Parmaklarının ucuyla yavaşça ürkütmeden diyorum. Ürkütmeden devam edemiyorum. Artı 18 sayfalar boyunca bir pornografik hikaye dinlemeye başlıyoruz. Niye? Seyirci sıkılmasın. Tam dizi film tadında. Çırıl çıplaktı Selim. Selim bu arada Müslüman, arada çıplak. Cumhuriyetin saldığı köklerin hanedanlığını, hilafeti nasıl ezip önemsizleştirdiğini, balolara dönüşen kutlamaların nasıl da nispetvari bir şölenle Osmanlı'nın mirasını küllendirdiğini düşünürken çırıl çıplaktı. Teşekkürler Hasan. Kitap boyunca Azra'nın ayakkabılar ve ayaklarla nasıl bir ilişkisi olduğunu henüz çözmüş değiliz. Ama her yerinde geçen unsur bu sefer terliğe dönüyor. Bilmiyordu Selim hayatında hiç arasına terlik konulmuş bir kapı görmemişti. Terliğin de başka bir amaçla kullanılabileceğini düşünmemişti. Sarayda köşklerde olmuyordu böyle şeyler. Terlik bile bilmezdi. Şaka değildi. Sarayda köşte terlik giyilmezdi köylü adetiydi terliklerle ilgili her şey ve hamamda giydiği takunya dışında hiçbir ahbaplığı olmamıştı diyerek takunya kelimesine mutlak vurgu yapma mecburiyetiyle yeniden önümüzde aldı. Efendim Selim ülkünün incecik nadide parmaklarını eline almak için uzandı. Heyecandan donan ifadesi belli etmese de bedenindeki kan coşmuş, yanaklarına koşmuş. Sonra birkaç saniye sonra eğilip filan falan devam ediyoruz. Peki bu saraylı dediğiniz bu cumhuriyet kadını bir anda niye Selim'in peşine koştu? Birazdan göreceksiniz. Çünkü bu sonu gelmeyen bir serüvene taşıyacak bizi. Cumhuriyet kadını olarak tanıdığımız ölçü tuhaf bir şey yapıyor. Elini bile öpmesine izin vermiyor. Peçesizdi belki ama hiç de edepsiz değildi diyor. Hatta kalbi zırhlıydı sanki aşk geçirmez de diye düşündüğü anda iştahı kabardı. Kadın kendini sakladığı kadar kadındı. Kadınlık kutsaldı. Ülkenin saçları açıktı ama kalbi kalkanlıydı. Ülküyü kasıklarında hissetti, merakı arzuya dönüştü. Ya kusura bakmayın, bunlar yazıyor burada ve bu yazan şeyleri bizim çocuklarımız patır patır okuyorlar. Ve bir cumhuriyet kadını dediği kadın ne hale geliyor? Sonrasında zirveye oynayıp bir adam da öldürecek sıkı durun. Çünkü bu kitapta yok yok. Hristiyanların ve Yahudilerin dini der ki geri döndük kafanıza toplayın şaşırmayın aynı videodayız. Nuh peygamberin torununun oğlu olan Nimrod Nuh tufanından sonra insanları bir araya toplamış ilk kişidir. İnsanlarla aynı gemiden inmiş olan olmasın o. Yani Nuh'tan 3 nesil sonra insanlar ilk defa davet olmuşlar sormak gerekiyor. Maymundan olanlar mı, normal olanlar mı? Fred sakince açıklıyor. Güzel soru Ali. Çünkü bildiğiniz üzere Ali bilgisiz ona göre. Şöyle toparlayalım diyor. Tufandan sonra gökten krallık kaşa indi diye yazmışlar. Sümerler tıpkı İncil ve Tevrat'ta yazdığı gibi Kaş Sümerce'de Kiş'tir. Kuşun yaşadığı bölgeden olanlara Kuşti denir. Ali haklısın ki tufanın olduğunu ve tufan sonrası insanların Kaş adlı bir tarafından bir araya getirildiğini sadece Yahudi ve Hristiyan din kitaplarında değil bu kitaplardan binlerce yıl sonra yazıldığı kesinleşmiş Sümer tabletlerinde okuyoruz. Bitmeyen Sümerler serüveni kitap boyunca devam ediyor. Çünkü Azra tarihte hala Sümerlerde. Yakın tarihe yaklaştıkça yeni romanlarında diğer unsurları okuyacağız inşallah. Efendim 8 tekrarlı romanımızda birkaç sayfa atladık ama devam ediyoruz. Sümerler bizden daha gelişmiş olabilirler. Yani insanın şu Sümerlerden bir torununu bulup eli öpesi geliyor. Devam. Fotoğrafları da koymaktan çekinmiyorsun ama keşke kalitelisini deneseydin az daha. Ali parmağı havada sabırsızca açıkladı. Allah'a ulaşmak için gökyüzüne kadar uzanan kule. Babillerin yaptığı kule değil mi bu? Ülke ablam anlatmıştı. Çünkü Ülke abla Cumhuriyet kadını. Anlattı, öğretti. Dedi ki Tanrı'ya ulaşmak için kat kat yapılan Babil Kulesi detaylı olarak anlatılır. Aynı şekilde İncil'lerde de anlatılır. Ama sen sağda solda Kur'an-ı Kerim'den örnekler veriyorsun ya. E buraya da verseydin bir iki tane. Bu kadar içeriksiz ve kimliksiz olmaya ne gerek var? Döndük. <coughs> Efendim Nimrod vazgeçemediğimiz bir isim 152. sayfada devam ediyoruz. Bir sürü kral gökyüzüne ulaşmak için zigguratlar yapmış, onun başaramadığını kendileri başarmak istemişler. Orhan, onun başaramadığını söylüyorsunuz. Nemrut kuleyi yaptı mı yapamadı mı diye sorarken zil çaldı. Buraya kadar Nemrut'u anlatan Azra bir defada Hazreti İbrahim'den bahsetmeyerek tarihe kendi adını yazdırdı. Tevrat'ın ilk kitabı Yaratılışın 11. bölümünde der ki şimdiki bütün dünyanın tek bir dili ve ortak bir konuşması vardı. Rab dedi ki eğer aynı dili konuşan insanlar bunu yapabilmeye başladılarsa o zaman bu insanların yapmaya planladıkları hiçbir şey imkansız olmayacaktır. Babil Tanrı'nın kapısı demek diye bir açıklama yapıyor Azra. Gerçekten bu kapının da Yahudiler tarafından açıldığını bize bir kez daha öğretmeye çalışıyor. E ne yapsın gelincik? Bir şey yapması lazım. Tanrıların insanlara kızıp dünyayı nasıl selep olduğunu anlatmış Sümerler. Yani Nuh tufanı bir tanrı kızmasıylamış. E bunu okuyan genç buna inanır mı? Hayır. O zaman neye geliyoruz? Bütün dinler mistik bir hayaldir. Azra bize bunu anlatıyor. Sağ olsun keşke mantığıyla olsaydı. Efendim Fred kalkıp çantasından bir defter çıkarıyor. Bende özeti var diyor. Şimdi kitapta muhteşemliklerle karşılaşmaya başlayacağız. Çünkü Azra kitabı kalınlaştırmak adına bütün bildiği bilmediği destanları kopyalayıp yapıştırıyor. İstesen de istemesen de bu destanları bir okutayım sana diyor. Fred kalkıp çantasından bir defter çıkarıyor muhteşem Fred. Bende özeti var dinlemek ister misin deyip tüm sınıf hazır hep beraber dinlemeye başlıyor. Yani romancılıkta yeni bir nokta. Bir roman yazıyorsunuz. Romanın içinde karakterlerden biri öğretmen size Gılgamış destanını anlatayım mı diyor. Hadi anlat diyorlar ve siz sayfalarca Gılgamış destanını okuyorsunuz. Hani Aziz Nesin'e arkadaşları en çok ne için yalvarmışlar biliyor musun? Aziz ne yaparsan yap ama ne olur mizah yapma. Hakikaten mizahlık olmuş ama Aziz Nesin seni görseydi belki de alnından öperdi. Bir teori var dedi Fred. Eski milletlerin karakteristik özelliklerini ortaya koyan bu tip insanların mitolojilerin kendi dönemlerinde yani çok eskilerde aslında din kitabı gibi kutsal kabul edildikleri bu şekilde hürmet gördükleri ancak zamanla kutsallıklarını kaybettiklerinden destan ve mitolojilere dönüştükleri kutsallığı devam eden inanç ve kitaplarınsa dinleri oluşturduğu düşünüyor. Ama biz hala Fred'in bu teorisi nerede yazıyor bilmiyoruz. Azra'nın ya mutfakta ya yatak odasında yazıyor olabilir. Çünkü roman yatak odası ve mutfak arasında gidiyor ve geliyor. Mutfak çünkü çorba. Henüz konuyu anlamış değiliz. Sayfa 161. Monsieur Picot'a geri dönüyoruz. Hatırladınız mı? Hatırlamanız imkansız. Ama siz kabul edin şimdilik. Bu bir dinsizleştirme operasyonu diyor. Şamil Ağa, Şamil Ağa ve Cübbeliler başta olmak üzere hepsi başlarını hararetle sallanıyorlar. Yani burada bir hikaye anlatılıyor. Kimlerden anlatıyor? Mustafa Kemal'e karşı olanları anlatıyor. Şeyh Said'den bahsediyor. İslam kardeşliği buna karşı çıkacak diyor. Kur'an-ı Kerim hak yolunda hizmet için her yolun mübah olduğunu söylemez mi diyor. Yani bin yıllık Anadolu tarihindeki İslam geleneğini Müslümanlar bilmiyor. Pikot geliyor Hadi ben sizi Mustafa Kemal'e karşı örgütleyeyim diyor. Beyefendiler, hanımefendiler, Mustafa Kemal Paşa bu ülkede Müslümanlarla beraber bu ülkeyi geri alabildi. Beraberce bu kurtuluş savaşını verdi. Kusura bakmayın, sizin bu ahlaksızlığınızı bir dakika daha sabredemeyecek olsak da şu sabrımızı sadece bu gençler bir şey anlasın diye yapıyoruz. Ama az unutma sana da belki bir şeyler kalıyor. Efendim seçmece kelimeler bölümündeyiz. Bak Pikot burada, Thomas burada. Bunlar aynı yerde. Mollalar burada, başı sarıklılar burada ve ne için buradalar biliyor musunuz? Osmanlı'nın yıkılıp yerine gelecek olan sistematiği varmış. Zaten de haberleri varmış. Kurtuluş Savaşı'nı engellemek için. Kurtuluş Savaşı'nı kim verdi Azra? Senin kayınpederler mi? Bilmiyoruz. Bize güvenin Selim Bey. Muhterem babanızın geri kalan güzelliklerini vatana geri dönüp Osmanlı'ya sahip çıkması en çok sizin çabanız ve bize olan güveninizle olacak hizmet hareketine katkılarınız hem de bu dünyada hem cennette mükafatlandırılacaktır. Bunu da ekleyince hakikaten tamam olmuş. Çünkü deminden beri saydığım sarayda toplanan grubun adı Hizmet Hareketi. Nereden hatırladınız? Dıt dıt dıt. Hatırlamışsınızdır. Bu da olması olmaz. Ha özel bir istek parça geliyor arada Azra'ya hemen cevap veriyor. Nuh peygamberin oğullarından biri nasıl olurdu da zenci olurdu? Hadi bakalım. Arada roman arasında bir de bunu çözümleyi verelim. Dervişlerin tüm dinlerin üstünde Allah'a en yakın duyguda yaşamaları gerektiğini her şeyi öğrenmekle görevlendirilmiş olduklarını bilmeden diyerek ben burada bütün reji ve bütün yönetmen arkadaşlarından burada durmayı ve arada inecek var demek istiyorum. Çünkü aklıma Şiki Şiki Baba filmi geliyor. Minibüste herkes var ama ortada tek bir konu var. Ganyan'da kim seçilecek? Hangi at koşabilecek? At bu romanda hangisidir? Yazar mı? Oyuncu mu? içindeki mi? Okuyucu mu? Soru işareti bırakalım. İsa'nın tüm tasvirlerinde Nuh Aleyhisselam'dan Hazreti İsa'ya geçiyoruz. Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun nasıl zenci olabileceği düşüncesini Azra iki dakikada çözüverdi. Efendim tüm tasvirlerinde bu resimde gördüğünüz kişi İsa olarak kullanılmaktadır ama bu aslında nezharetli İsa değildir dedi elindeki resmi tahtaya yapıştırırken aslında bu kişi Sezar Borgia'dır. Kendisi 6. Papa Alexander Borgia'nın oğludur dedi. Acaba Dan Brown'la telif ödedi mi? sormak lazım. Efendim fotoğrafa bakma sırası kendine gelen Ali, İsa aynı zamanda Yahudiydi diyerek yani ilk Yahudiler aslında zenci miydiler diye bir soru sordu. Benim de sorum şu, Ali romanın sonunda zeka probleminden ötürü hastaneye mi kaldırılacak? Tabii de işte bize burada bunu söyletmek istiyorlar. Hangi isimle? Ali isminle. Tıpkı Aziz, Nasin, Aziz Nesin'in o meşhur Zübük filmlerinden alıntılı Şaban'dı, şuydu buydu isimleriyle özdeşleştiriyoruz. Efendim, peçe hakkında bir yazısı var ama Azra'nın da bu peçe takıntısını hala anlamadık. Peçe 1, ayakkabı 2. Geri kalan kısmı pornografik artı 18. Poçe, peçe Roma zamanında sadece tapınak fahişelerinin giydiği bir kıyafetti diyerek tarihte merak ettiğim bir soruyu da aklıma bırakıyor Azra. daha. Sağ olasın, var olasın. Din çocuklar diyor. dermiş cevap veriyor şimdi. Yani bir televizyon programında Kur'an-ı Kerim'in herkes tarafından yorumlanması gerektiğini söyleyen Azra çekinmiyor, bir karakterine bürünüyor ve şimdi bize Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor. Din çocuklar insanın en temiz mahremidir aslında neye inandığınız, daha doğrusu neye inanmayı seçtiğiniz kimliğimizin en mahrem yerinden kaynağından gelir. Din işte bu yüzden kutsaldır. Çünkü hayatlarımız inandığımız şeylere göre şekillenir. İnandığımız şeylerle yönetiliriz. İnsanın tüm davranışlarını, gelecek planlarını inançları yönetir. Biri Azra'ya Kur'an-ı Kerim anlatırsa iyi olur. Ülkü taptaze, derin, hayat dolu bir nefesti ve Selim onu almazsa sanki ölecekti. Hani biraz kafanız karıştı ya. Şimdi Azra'nın vakti geldi. 13 sayfa boyunca Azra'nın vaktini dinleyeceksiniz. Ama ben okuyabileceğim. Kusura bakmayın. Yavaş geçin. Yok yavaş geçmeyin çocuklar okur. Demek ki Yahudiler ve Hristiyanlar tüm bu ayetleri yazarken ellerinde en 10 kitabı var dedi. Ali peki İncil'lerle ne kadar benzeşiyor diye sorguladı. Yani Ali'nin sorguları müthiş. Çünkü en sonunda söylemese de Azra şuraya gelecek. Kur'an-ı Kerim mi? Bizim için haşa sümmaşa. Ya işte o da yani artık anla yani. Yani bu Tevrat'ı, İncil'i anlattık yani Kur'an-ı Kerim'i de anla işte canım işte bu da yani bu da birileri yazdı ya öyle Hazreti Peygamber'den filan kalmadı ya gelemiyor tabi Azra'cık. Sonra öykünün başına gelenler de benim başıma gelir mi diye korkmadım bilmiyorum. Ne? Geç. Neden şimdi bu diye çıkıştı Selim. Müslüman adamın ne işi varmış Hristiyan tarihiyle ne saçmalık bu diyerek bizim ne kadar cahil olabileceğimizi Azra öğretti bize. Orhan itiraz etti bizim yerimize sağ olsun. Ben de öyle düşündüm önce ama derviş öyle demiyor. Diyor ki Müslüman olarak ilk görevimiz her şeyi bilmekmiş. Yoksa lokomotif yerine vagon olurmuşuz. Bizi istedikleri yere çekerlermiş. İslam her şeyi öğrenmek için çabada olmayı gerektirirmiş.'' yorum yapmayacağım. Geçtik. Efendim Azrail'a Neşeli Ayaklar filmi çekilseydi bence kutup çöl olabilir, penguen de deva olabilirdi. Çünkü peygamberimiz yazmadı Kur'an-ı Kerim'i. Hazreti Ömer yazdı diye itiraz etmişti Orhan. Selim elinin ucuyla Orhan'ın başının altına sayılık bir tokat yeşili vermişti. Ben de yapan mı? Hadi geç. Selim Orhan'a baktı bir an. Konuşurken nasıl keyiflendiğini fark etti. Kız güzel mi diye verdi. Selim Müslüman ya. İlk soru bu olacak tabii. Sonra bir aramız var. Mollalar İstanbul'a gelmiş dedi Orhan ve susturdu onu Selim. Aylaklık yapmanın sırası değildi. O Mollaların hepsi hizmet hareketinin askerleriydi. Tarihe yeni bir isim katıyor. Yaşadığımız 15 Temmuz'dan geçmişe bir paragraf atıyor azracık. İyersen. Belki de hayvanlar kendi aşıktığından değil, aslında kimin sevgiye ihtiyacı olduğunu hissettiklerinden takip ediyorlardı peşlerine takıldıkları kişileri. Belki de gerçekten yanlış anlaşılıyordu. Hayvan haklarıyla şiirsel bir anlatı olmazsa olmaz diyoruz. Çünkü dedim ya başından beri yok yok bak şaşırmayın hakikaten yok yok. Çünkü zerdeçal karaciğer ve böbreğin en güzel temizleyicisidir. İşte baharatçı azra. Keşke baharatçı azra yanlış formül verip millete zerdeçalla böbreklerini yormasaydı o da ayrı bir konu. Geçtik. Of of Aziz Nesin yaşasa yemin ediyorum ağlardı. Bedir'deki acıyı fark eden ülkü. Önümüze gelen bütün pornografik karakterlerde kadın düşmanlık, kadın hastalarının tamamının adı aynı minvalde. Bu seferkinin adı Bedir, yanındaki Ayyeş'in adı Şamil. Etmeyin. Yıl 2020. Biraz değişik. Hadi şöyle bir, bir tık yani. Hadi. Geçti. Efendim Sultan Abdülhamid'e giydirmeden biter mi bu kitap? Aa yok. Burada Sultan Ahmet Sultan Abdülhamid Efendimizi övüyorlar. Sen de bir an şaşırıyorsun. Dur bakalım diyorsun. Sayfa 237 Azra kendine mi geliyor? Sultan Abdülhamid yaptırmıştı bu köşkü ve Atatürk olmasa bu güzelliği görmeye bile hak olmayan bir hayatın içinde yaşayacağını bilmekten duygulanmıştı. Abdülhamit ve Mustafa Kemal dedesinin en çok örnek aldığı iki liderdi. Beklemediğimiz güzellikleri bize verenler değil miydi ufkumuzun liderleri? Teşekkürler Azra diyoruz. Biraz kendine geldi mi acaba ve tutamıyor kendini. İkinci Abdülhamit'in anılarında her metrekaresine altın döktüm dediği eviydi burası. Bu senin kayınpederinin söylediği laf olmasın? Karışıklık var. Efendim her nefes sanki ülkünün fikrine bir yenisini ekliyordu. Ülkünün fikri nerelerde geziyor orası soru işareti çünkü. O an boyun bağını açmak istedi Selim. Üzerindeki ceketi çıkarıp atmak, fesini bırakmak, bedenini saran dıt dıt dıt. Yani eskiyle yeniyi birleştirmek için Azra illaki yatağa atacak. Başka türlü yapamıyor. Pantolonun içine yok vallahi bunu okuyamayacağım ya. Vallahi bilemin el adresi. Hayır. Geç. Bu padişah yandaşları ne tuhaflı insanlar diye düşündü Pikot. Bize bin yıllık tarihimizi unutturup maymun, öküz, salak muamelesi yapan Pikot bize tarihimizi öğretiyor. Kendi ülkeleri ayakta kalmaya çalışırken başka bir millete saraylar bağışlayacak kadar alınganlardı. ama gönül zenginliği olarak görüyorlardı bu alınganlığı diyerek hala çözümleyemediğim bir cümledir. Kalsın. Allah o da kalsın. İşin aslına bakarsan Azra konuyu biraz daha uzatabilirim. Hatta birkaç sabaha kadar bile uzatabilirim. Ama o kadar vaktimiz yok çünkü zaman kıymetli bir şey. Ama senin yaptıklarını şöyle biraz hızlanmak zorundayım artık kusura bakma çünkü video bir saat uzuyor. Ben aldığım notlar kısmına geleyim. Aman Allah'ım gülümsedi Robert. You speak fluently too. I was just going to ask you the same question. Dedi. Selim, are you American? diye sordu. Evet bu bir Türk olanı. Güldü Robert. I am a citizen of the world diye cevap verdi. Oley. Azra İngilizce biliyor. Devam. Efendim ha bu olmuyor çünkü şimdi faytona bindi Selim'le Melek. Ha Selim bu arada farklı hanımlara da devam ediyor. Faytonda, atta her yerde. Oho 14 sayfa gidiyor burası. Azra'nın içinde çok şey kalmış ya vallahi. Dur biz burayı ay, geçiyoruz. Ha. Şimdi çok garip bir yer var burası. Hakikaten söylemek zorundayım. Beni uyarıyor arkadaşlar. Yeter bir dur diye ama elimde değil. Yani Azra'nın e, değil. Kürtlere devşirme bir sistemle 50 yıl içinde bir lider çıkabilir ki bunu da Kürt gibi sunmak şart. Çünkü zaten bir Ermenistan var ama Kürdistan yok diyerek Azra toplumsal yaralara çare bulmaya niyet ediyor. Ben işin o tarafında değilim. Altta küçük yazılardayım. 40 yıllık süre şu şekilde istemiştir diyerek Azra bugüne kadar Müslümanların bu ülkede yaşadığı türlü türlü garabetlere şöyle muhteşem bir izahat ediyor. Bir diyor, Öncelikle de Kürt köylerde sistemli bir şiddet uygulanması için Türk ordusunun içinde gerçek Türk askeriyle hiç ilgisi olmayan derin bir yapılanma oluşturulmuş, Kürt kardeşlerimize yönelik insanlara sığmayan bir takım saldırılar gerçekleştirilmiştir. Bu ülkede İsmet Paşa'da derin devlet oldu ya. Sağ olasın Ezra. Var olasın. Teşekkürler. Devam edeceğim yorumlar kısmından. Efendim Rusya'nın da diğerleri bölgeye inmesi artık mümkün değil çünkü Suudiler tamamen İngiltere'ye bağlılar. Anayasalarını bile biz yaptık diyerek İngiliz'i öven Osmanlı'yı göven, Müslüman olmadığı lafa eden Tevrat, İncil gelip geçirirken bir türlü Orta Doğu tarihinde İsrail'e kalemi uğramıyor Azra'nın. Yok. Neydi adı ya? Adı neydi? Özge. Yok. Kaç? 77 oldu muydu? Bazı yerde 77, bazı yerde 79. Bazen Özge, bazen ne? Azra. Güzel. 8 isimli kadın ya. Değişik. Devam. Efendim bu nedenle dinlerin sadece bir vicdan işi olarak kalması günümüz uygarlarının esaslarından ve eski uygarlıklarla yeni uygarlığın en önemli ayırt edici özelliklerinden biri derken dinin ne olduğunu hala karar veremiyor Azra. Yani başta bir uydurmaydı, şimdi kültür oldu. Ne vereyim abime tadında romanımız devam ediyor. Müslümanların da içine bir nebze su serpmeye çalışıyor Azra hayatı kader sanıyordu. Oysa hayat daima zıtlıklarla birbirine bağlıyordu. Kaderimiz seçimlerimizden oluşuyordu diyerek bir Orhan Kemal Viyadüz dönüyoruz. Dikkat köprüden önce son çıkış olacak çünkü cümle şöyle devam ediyor. İnsanlar kendi fırtınalarında yetip gidiyordu. Nedenlerini bilmediğimiz duygularımız değil miydi fırtınalarımız? Bir türlü üslup tutturamayan Azra Hepsini bir denem. Netflix hangisini beğenirse oradan yürürüz kafasında. İslam elden gidiyor kardeşlerim dedi. Kim? Thomas. Bir adım öne atıp Picot'un yanına geldi. Kemalizm ve Kemalistler durdurulmamalılar. Sizler Suudi kardeşlerinizle birleşmelisiniz dedi. Bunu kim yedi? Türkiye'nin Müslüman coğrafyasında Cumhuriyet tarihini kurmuş Müslüman Türkler söyledi öyle mi? Yani aynı cümlede bir doğruyla bir yalanı bu kadar iyi yan yana getiren birisini daha görmek istemiyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hemen ona koştu ülkü gözleri dolu dolu ruhunun okyanuslarına salmış ya sarıldı yakışıklıya sarılmasa şaşacağız. Çünkü roman ha bu arada garip bir durum var e, Azra'nın pek çok röportajında söylediği bir cümle var. Diyor ki ben romanlarındaki bütün karakterleri mutlaka bir arkadaşımla, bir dostumla, hayatımda birisiyle özdeşleştiririm. Soruyorum bu ülke Azra'nın nesi? Efendim ha pardon atlamak zorundaydım kusura bakmayın güzel kardeşim 13 sayfa boyunca yeni bir pornografik iki film bir arada seyredeceksiniz onu geçtim. Efendim bu arada garip bir durum var. Melek Selim'e, Selim Ülke, Kim Kime tadında tam 13 sayfayı atlamak zorundaydım. Çünkü faytondan çatı arasına geçti arada. Yok yanlış anlamayın buraların tamamı öyle. Artık son radde geldiği için kitap. Rıza Bey aynı bizim sarayın içinde Lawrence'ın brandisini doldururken bizde bir söz vardır. Kadının sırtından sopayı, karnından sopayı eksik etmeyeceksin anladın mı Mösyö dediğinde Picot abartılı bir gülüş attı ortaya ve gülüşü Lawrence'ın bakışıyla çarpıştı ve benim gözlerim ortamda kim arıyor? Karmaksı Marx'ı. Çünkü romanda bir tık o eksik var. Bunu eklemelisin bence. Devam artık sonlara gidelim. Vallahi gidelim çünkü efendim ha ya bu romanda her şey var. Bir şey eksik. Geldi. Selim öylesine bir telaşla annesi atılmıştı ki sanki bir anlamda önemsizleşmiş ve yok olmuştu. Ülkü Selim'in kalbinde köklendiğini sanarken şimdi bırakıldığı köşede yapayalnız onu izlemek ağır geldi. Annesinden gelecek tepkinin telaşı nasıl da sarmıştı her halini, utanç duyuyordu belliydi. Romanda bir kaynana problemi eksikti, sonuna gelmeden o da iliştiriverdi. Efendim gidelim mi artık en sona? Vallahi gidelim. Çırılçıplak olmadan tüm kusurlarımızla işimize soyunmadan Hayaller ve fantaziler üzerine kurulmazdı bir birliktelik. En utandığımız yanlarımızı açmalı, gizlediğimiz her şeyi paylaşmalıydık. Netflix buraya kadar düşer mi? Vallahi kısmet işte artık ah, düştüğü yere kadar. Neyse tamam. Ha fi çi pi. Okumaya gerek kaldı mı? Bilmiyorum. Ama I see you Cohen. İyi ki varsın. Biz bugüne kadar satır arasında böyle tatlı tatlı naif, sakin, kimseye dokunmadan gidiyorduk. Ama vaktikte olacak gibi değil. Yeni bir şeyler denememize vesile oldu. Sağ ol Kohen. İyi ki varsın. Hadi kalsın olacak.